quando a noite chegar, com você quero estar. Sem destino, deixa esse amor nos levar. Pela noite afora, pode vir, não demora.